تو بجلی کا تو نام ہی نہیں ہے آج آج ایک مہینے سے ہمارا ٹرانسفارمر جل گیا ہے جو کہ ابھی تک نہیں آیا چھوٹا سا ٹرانسفارمر لگایا تھا نا جو کہ پرسوں پھر جل گیا تو اب ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں کوئی انتظام نہیں ہے کوئی گورنمنٹ ہماری کچھ دیکھ بھال نہیں کرتی ہے کہ ہمارے بچے اس کی روشنی سے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہمیں توجہ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ زیادہ یہاں ہم سکھ سردار رہتے ہیں کی طرح کوئی کوئی توجہ نہیں نہیں ہو رہی ہے پاور ڈپارٹمنٹ افسر آیا بار بار اپیل کر رہے ہیں لیکن پاور ڈپارٹمنٹ ہمیں سڑا ہوا کے دو دن دن نکالتے ہیں ہیں واپس لے جاتے لائٹ میں زمانہ فونس بھی نہیں چارج ہوتے سو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم اپنے ویورز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اسکرین پر دیے گئے نمبر اس نمبر پہ کال کریں ان کو دبا بنائیں تاکہ یہاں جلد سے جلد الیکٹرسٹی رسٹور کی جائے میں میر یاسین قانص پرم بارہ مولہ سے کشمیر کے لیے